කපු කිනිස් සෙහෙවත් ලතා කස්තුරි සංස්කෘත නාමය ලතා කස්තුරි වේ බණ්ඩක්කා ගසට සමානකමින් යුත් මෙම ශාකය දිය නොරදෙන සාර්වත් භූමියේ හොඳින් ව්‍යාප්ත වේ මීටරයක පමණ ආසන්න උසකට වැවේ පුෂ්ප කහ පැහැතිය සුන්දරයි බීජ මතින් නව පරපුරක් උපදවයි ගස පුරාම රෝම පිහිටයි පත්‍රවලද පත්‍ර අගද මල්වල නටු මතද දිගට රෝම දක්නට ලැබෙයි. හොඳින්ම වියලුණු කපුකිනිස්ස බීජ හෙවත් ඇට චූර්ණ කිරීමේදී කස්තුරි සුවඳට සමාන සුවඳක් ගෙන දෙන බැවින් මෙය ලතා කස්තුරි ලෙස හැඳින්වීම අතිශෝක්තියක් නොවේ. සර්ප දෂ්ටනවලදී ඇතිවන විස දැස්වීම සඳහාද මුත්‍රාඩ සියසුව කිරීම සඳහාද මුකය ආශ්‍රිත රෝග නැසීම පිණිසඳ තාලු ගෝත ඉදිමුම් නැසීම පිණිසඳ කුසගිනි මධිකම අජීර්ණය ආහාර අරුචී යනාදී රෝගීන්ට විශේෂයෙන්ම ගුණදායකයි. තවද හර්ද රෝගය සඳහා විශේෂ ඖෂධ ලෙස මේ යෙදිය හැකිය. හොඳ ආහාර පරිපචනයක් පවත්වා ගැනීමෙන් මලමාර්ගය ආශ්‍රිත වෙන රෝග සඳහාද සහනය ලබා දෙයි. මෙම බීජ හෙවත් ඇට සැපීමෙන් මුඛයේ උපදින දුර්ගන්ධය නැසයි. එමෙන්ම ආහාර මාර්ගයේ උදරය ආශ්‍රිතේන අම්ල කර ගන්ධයටද සහනයක් සලසයි. දාහය හෙවත් දැවිල්ල අධික දහඩිය නිසා ඇතිවන ක්ලාන්ත ගතිය වැනි රෝගවලදී පත්‍ර සහ බීජ කෝමාරිකා මදයෙන් අඹරා ආලේප කිරීම අත්දුටු ප්‍රත්‍යක්ෂ ක්‍රමවේදයකි. අක්ෂිරෝග නසන අතර නේත්‍රවල ඇතිවෙන්නට තිබෙන තිමිර කාච රෝග සඳහා විධිපූර්වක වෛද්‍ය ඥානයෙන් යොදන්නේ නම් මහත් ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය. ඉතාම මිල අධික වන ප්‍රධාන කස්තුරිවලට ප්‍රතිනිධියක් වශයෙන් අපට මෙය යෙදී හැකිය. ප්‍රධාන කස්තුරු යොදා ගැනීමට නොහැකි ඖෂධ වට්ටවරුවලදී මෙම ලතා කස්තුරි ප්‍රතිනිධියක් වශයෙන් වෙනුවට යෙදීමේ හැකියාව ඇති බව පැරණි වෛද්‍ය ග්‍රන්ථ පොත්වල සඳහන් වේ. නොමේරු කරල් බණ්ඩක්කාමෙන් ආහාරයට ව්‍යංජන සැකසිය හැකි අතර මදක් තිත්ත රසයෙන් යුතු බැවින් මදුමේහ රෝගීන්ටද පත්‍යයි. වාණිජ වශයෙන් සුවඳ පිලෝණු වලට පවා යොදවන මෙම ඖෂධීය සාකය ඔබේ නිවසේ කුඩා ඉඩක වැඳෙන්නට ඉඩහරින්නේ නම් එය ඔබගේ සිතගත ශක්තිවත්ව තබා ගන්නට මනා පිටුවහලක් වනු නොන්මානය.